que foi pouco tempo em que tivemos juntos. Não vou me esquecer do tempo quando estava com você. Não vou me esquecer, só Deus sabe. Mas um dia pela distância, mas ficará marcado no meu coração tua lembrança. Você me fez sorrir na hora que eu estava triste. Você me fez chorar na hora em que falou que ia partir, ainda que foi por esquecer do tempo quando estava com você. Não vou me esquecer, só Deus sabe. Mas o